s'aposta per una política fiscal progressista, equitativa i redistributiva, on els que més tenen també els toca pagar més i en el que complementem amb un ampli paquet d'ajudes, subvencions i bonificacions doncs, a aquelles famílies doncs, que més els hi costa arribar a final de mes. També és un model fiscal en el que fem un pas ferm pel que fa a la fiscalitat ambiental, per ser un referent en polítiques de mobilitat sostenible, en la lluita contra la contaminació. La taxa de l'IBI, com comenta i com ja vam fer l'any passat, congelem el 98%, el 98 dels habitatges i el restant 2%, que són aquells habitatges amb un valor cadastral de més de 300.000 euros, s'incrementa el topall del 6 al 8%. Aquí sí que hi ha un canvi important de filosofia, la idea és que no tots els cotxes contaminen igual i no tots els cotxes ocupen el mateix espai. No? I, per tant, passaria a haver-hi un cost fixe, com hi havia fins ara, que es reduïm, que serà més barat, i un cost variable que dependrà de la contaminació del vehicle. És a dir, els vehicles que menys contaminin pagaran menys per aparcar a la zona blava i els vehicles que més contaminin pagaran més.